2019 लोकसभा चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है प्रियंका को पार्टी का महासचिव बनाने के साथ ही उत्तर प्रदेश का प्रभारी भी बनाया गया है और कांग्रेस के इस फैसले ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है आइए इसी बीच हम जानते हैं प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा की लव स्टोरी के बारे में इन दोनों की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है प्रियंका गांधी तेरह वर्ष की उम्र में पहली बार रॉबर्ट वाड्रा से मिली थी इसके बाद धीरे धीरे दोनों की बातचीत शुरू हुई दोस्ती और मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता गया और ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला दोनों का रिश्ता काफ़ी मजबूत हो गया रॉबर्ट वाड्रा द्वारा एक मैगजीन को दिए गए इंटरव्यू में इस राज से पर्दा उठाया गया था उन्होंने बताया था कि जब वह ब्रिटिश स्कूल में साथ पढ़ते थे तो दोनों के बीच मुलाकात हुई और बातचीत बढ़ती गई दोनों एक दूसरे के करीब आ गए लेकिन अफेयर के दिनों में रावण प्रियंका और अपने रिश्ते के बारे में किसी से चर्चा नहीं करते थे कुछ समय बाद प्रियंका और रॉबर्ट ने अपने अफेयर के बारे में घर वालों को बता दिया लेकिन रॉबर्ट वाड्रा के पिता इस फैसले से खुश नहीं थे हालांकि बाद में वे मान गए और उन्नीस में दोनों ने शादी कर ली